Hai ketemu saya lagi hari ini saya mau kuantong Kauke Jion dan Jiu sebelum kita let's go subscribe like share thank you kita potong dulu hati hati sapi hati babinya setelah itu kita cuci guys kita bumbuin dengan kaldu ayam sedikit tepung tipis-tipis saja guys kalau sudah dicuci lagi jangan dipegang ya guys hari ini saya tidak pakai aku langsung sarung tangan juga suka ini tanpa darah guys aku makan aku makan cukupnya saja jadinya nggak perlu banyak kita harus selalu harus nambahin jahe ya guys biar tidak amis ini juga tipis-tipis aku belinya fresh jadi apapun saya belinya fresh jadi ya maklum tapi pokoknya tidak motong-motong biasanya saya suruh motong dia jadi aku nggak sanfu atau tidak perlu capek-capek seperti ini guys ya potongannya secukupnya saja nggak perlu harus banyak secukupnya saja saya jarang sekuantong hari ini sekuantong untuk bos saya boh aku nggak video selain ini bos ya mbak Benny jadi bosku api guys tipol udah kan segini juga kita siapkan mereka kita cuci lagi loh ya, karena saya saya merasa saya nggak pakai nggak pakai itu ya guys nggak pakai sarung tangan jadi maaf saya cuci lagi saya pakai ini ini untuk nyuci ini nggak perlu pakai tangan tak kocok-kocok kocok-kocok dari air tak kerucuti songkok banyu perang ini terus kita siapkan tauke-nya dipotong diambil daunnya saja ya guys ini orang itu ini anu tauke-ne kayak mau ki eneng-eneng eneng rene lo guys tak didering kering habis dragon ತಂತಿ ನೂರು ನೂರು cara iso ngomong kita dulu kan ini sudah kering guys maksudnya sudah ditiriskan jadi airnya keluar sedikit kasih dua sendok tawon bahasa Indonesia tepung jagung kita bumbui biar nggak amis terus kita aduk Tiriskan ini guys kuantong teman kalau kuantong nggak perlu lama seperti potong ya guys kuantong cuma setengah jam atau satu jam itu paling lama satu jam kan nanti kita tinggal potong sayang guys nya tadi yang sudah saya rendam dengan garam terus tak protoli hmm, tak protoli kayak mau kan ini sing wis tak rendem kayak mau wis tak protoli tak wene garam tak rendem wayahe dirumet-remet ben kumatnya hilang terus kita tiris Ayo, oh iya ini tahu ini mau wis tak pidiri guys wis tak rendem karo garam pun kudu nganggo garam ya guys ngrendem bareng ngono kita tiriskan aku wis nyiap nih banyu sing we kuantong hmm. dan baru tak lebok nih kau kene banyu sing mengalir terus kau kene dilebok aku orang sarung tangan guys kapan nak tinggu nih nih? seget kudu diwenei garam ya guys sayur apapun harus direndam garam dulu daging ini tak yit utawa tak anu kayak mau marinate taruh kaisen kayak mau jahe nih jahenya jahe aku harus pakai jahe ya. apa-apa kudu jahe guys masukkan jahe ora tak temuk guys ini sisihkan sampingnya aku harus masak bayam aku wis masak wis pernah gawe tutorial masak bayam karo hantan desan jadi aku orang nah jadi kirani ora tapet hal yang sama nunggu aku ora ngomong nunggu aku di orang sana aku bilang mesrem kan nasem kan mesem kan seneng aneh kan mencaci iki sesuk arep tak we anu guys apa kuwi man ciyo babi tulang babi lunak ben ben mendidih guys Is mendidih guys mendidih <gasps> oh my god sumuk guys is is mendidih soy dijapit karo sumpet masukkan guys jadi diwenehi hamtan oke tapi boku gak gelem wis Hina bese nak đây nè Quan thông yo koyo cái cái sốp cái chi qua yu ning ngombe iki ning awak enteng guys tambah darah apa kurang darah kurang paham tapi enteng ning awak oke okay. hmm. dagingnya tak ambil masukin pelan-pelan aku tahan guys aku tak tahan kesuwe setengah jam aja guys nek iki pengen seiju ngene iki nggak usah ditutup anu nih kuan nih mendidih pakai e. banyu akeh ben seger ngene separuh saju selamat mencoba ya guys saya minta shoe subscribe, like, comment, share. Thank you.